Bon dia, sóc el doctor Pere Clavé, sóc el director del grup CIBA de l'Hospital de Mataró i l'objectiu d'aquest videoclip és explicar-vos què és la recerca translacional amb una patologia molt prevalent i que encara no té tractament específic, la disfàgia orofaringe. La disfàgia orofaringe és un trastorn que afecta a més del 50% de les persones que tenen de més de 70 anys i més de les, del 50% de les persones que han tingut una malaltia neurològica, com per exemple un accident vascular cerebral. Aquest trastorn, la disfàgia, dona lloc a complicacions molt greus, com són la pneumònia aspirativa per aspiració del contingut de l'aliment o de la saliva de la boca i la malnutrició. A l'actualitat, la disfàgia orofaringe encara no té un tractament farmacològic específic i el nostre objectiu és desenvolupar un nou tractament, un nou fàrmac, començant amb estudis bàsics i acabant amb estudis clínics en pacients el concepte de recerca transnacional és tot aquell conjunt d'elements que, començant amb estudis bàsics i fisiològics al banc del laboratori, el que els anglesos diuen el bench, acaben donant lloc a un avanç que es pot aplicar al tractament clínic dels pacients, el que els anglesos diuen el bench side. Per tant, el que nosaltres farem és moure'ns del bench al bedside. Aquest esquema mostra els dos grans blocs de la recerca translacional. A l'esquerra podeu veure els estudis bàsics i com, també a través de la pràctica clínica habitual, obtenim mostres de pacients, mostres de l'orofaringe, que són estudiades mitjançant biologia molecular per delimitar, definir i identificar els potencials target, les potencials dianes de les nostres molècules. A continuació, i amb un bioassaig in vitro, el que fem és avaluar la farmacodinàmia, l'efecte in vitro, d'agonistes per a aquests receptors. A continuació, aquests coneixements que hem adquirit amb els estudis bàsics els translacionem a estudis clínics. Primer, amb petits estudis que denominem proof of concept, on bàsicament el que podem veure, el que volem, l'objectiu, és verificar amb un grup controlat i petit si la nostra hipòtesi inicial és correcta. I si es confirma, passem al que denominem un randomized control trial, un estudi clínic randomitzat on, amb una gran població de pacients que ja representa l'objectiu final que volem tractar, provem el fàrmac que hem dissenyat. La línia de recerca de búsqueda de noves estratègies terapèutiques per a l'esfàgia disfàgia orofaringe consta d'estudis tant, bàsics com clínics. En la part bàsica, el primer que fem és mitjançant tècniques de biologia molecular, com ara la real-time PCR o el western blot, és buscar noves dianes terapèutiques que ens puguin ser útils pel tractament d'aquesta patologia. I un cop les tenim identificades, eh, busquem quines molècules poden ser les més útils per actuar en aquestes dianes. Això ho fem mitjançant cultius cel·lulars, expressin els receptors o la proteïna d'interès, la diana que haguem identificat, i en els quals hi testem els nostres candidats, les molècules eh, diana, les molècules que volem testar. Eh, un cop tenim identificada quina és la millor molècula que actua en, el, en la proteïna d'interès, passem ja a la fase clínica. Eh, en aquest cas, el primer que fem són estudis que anomenem proof of concept, que són estudis en què estudiem una petita llena de pacients, un grup petit de pacients, i volem avaluar si aquesta molècula realment funciona en la, en la clínica, en, el, en els pacients. I un cop tenim identificat o hem comprovat en aquest petit estudi que la molècula funciona, ja passem a uns estudis més grans, que s'anomenen randomized control trials o estudis randomitzats controlats, en què ja eh, eh, el que pretenem és generar un nivell d'evidència més gran sobre l'efecte real de la, de la molècula. Hola, som de l'equip d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Mataró i des de fa més d'un any participem en un projecte per tal de valorar els receptors eh, de la devolució a l'orofaringe en l'equip del doctor Claver i en concret treballem amb l'investigador Daniel Álvarez ens encarreguem de seleccionar pacients que els efectuarem cirurgies àmplies de cap i coll eh, per realitzar un número de biòpsies. Explicar que agafem els malalts de la pràctica clínica habitual però seleccionem concretament malalts que si fem, com hem dit, cirurgies àmplies perquè això no els suposarà després un dolor postoperatori més gran. Les biòpsies les realitzem intraoperatòries i agafem mostres de la paret posterior de la faringe, de la cara lingual de l'epiglotis, de la llengua i dels pilars amigdales. El primer pas en el desenvolupament de teràpies contra patologies és la identificació de dianes terapèutiques contra les quals dissenyar fàrmacs. En el nostre cas, aquestes dianes són els receptors neuronals de les fibres nociceptives de la regió orofaringe, que envien senyals de l'olor, temperatura i acidesa. És per això que bona part de la recerca bàsica realitzada en el nostre grup es basa en la RT-PCR i el Western Blot la real-time PCR el que ens permet és detectar el nivell d'expressió dels RNA missatgers que són els intermediaris entre el, els gens i les proteïnes i el Western Blot ens permet detectar l'expressió en nivell de proteïna. Els receptors que busquem amb, la, amb aquestes tècniques són el TRPV1 que permet detectar el picant dels, del pebrot vermell picant el TRPA1, que permet detectar el picant de la, del pebre negre, i el TRPM8, que permet detectar el, la irritació frescor que dona el mentol. Relacionat amb, amb el darrer punt, amb aquestes mostres també es pot obtenir informació histològica de l'orofaringe, que ens permet no només veure si hi ha una expressió dels receptors, sinó també la seva localització dins del teixit. En aquestes imatges podeu veure eh, el biosaig de, amb capsaicina contra eh, estimulant cèl·lules PC3 que expressen el receptor TRPV1. Podeu veure com, eh, la capsaicina actúa eh, actua sobre els receptors TRPV1 la entrada de calci i eh, iluminar así la célula. Yo soy Viridiana Reola, soy logopeda, trabajo aquí en el laboratorio de motilidad digestiva y mm, ah, mi trabajo aquí en motilidad digestiva es realizar los estudios de deglución y analizar los estudios de deglución. Esos estudios tienen el nombre de videofluoroscopia. A cada paciente en rayos X se le da cierto volumen y ciertas viscosidades y se analiza cómo hace cada una de las degluciones por cada bolo y por cada volumen que, que se le da al paciente. Este es un ejemplo de una videofluoroscopia de un paciente. En cada prueba lo que hacemos es observar desde que el paciente tiene el bolo en la boca en qué momento abre el, esfínter de, paladar y lengua, que es el glosopalatino, en qué momento cierra la nasofaringe, cuando baja el bolo hacia la faringe, también medimos el tiempo en que cierra el vestíbulo laringeo y abre el esfínter esofágico superior. Todo esto lo analizamos a través de este software especial, que es que se llama solo Win Observer y podemos ir mirando cada milisegundo el tiempo que va tardando en hacer cada uno de los pasos que he indicado anteriormente. Siguiendo el bolo, al final obtendremos un tiempo de cada uno de, estas, de estos pasos de la deglución. Gracias a este, a este medio de análisis de videofluoroscopia, Además de tener los tiempos de cada una de las fases de la deglución, podemos saber si el paciente aspira o penetra, que se va parte del bolo hacia la vía respiratoria, o si bien todo el bolo se va hacia la vía digestiva. Analizamos los tiempos que se representan en una gráfica y tenemos el tiempo de cada una de las fases de la deglución, el tiempo que tarda el paciente en hacer cada una de las fases. Al mismo tiempo, también analizamos la cuestión mecánica de la deglución, que es el movimiento que se hace en el yoides de, ascenso y de tracción, el ascenso y la tracción, y la podemos medir marcando un parámetro a través de las cervicales. Si vemos aquí, cómo el paciente va haciendo un movimiento de mientras propulsa el vuelo y empieza la deglución, hay un movimiento de ascenso y de tracción del yoides. Bien, por cada paciente a los que se les aplicó la capsaicina, en los, que, en los pacientes que, que intervinieron en el estudio de la capsaicina, se les valoró cada uno de los volúmenes que se les aplicó. 5, 10 y 20 mililitros de líquido, de néctar y de pudding y dependiendo de, las alteraciones de seguridad se aplicaban unos o se dejaban de aplicar otros. Cada uno de los bolos que se le aplicó al paciente se analizó de esta manera, midiendo cada uno de los pasos de la deglución, observando si había penetraciones o aspiraciones y al mismo tiempo observábamos también el movimiento de ascenso y de tracción del yoides. Mi colaboración en el estudio de capsaicina fue el realizar la prueba de videofluoroscopia y analizarla. A, pesar de que yo era quien, quien analizaba la videofluoroscopia, siempre fui una colaboradora ciega porque yo no sabía el porcentaje ni la cantidad de capsaicina que se le daba al paciente al momento de estar analizándola. Por lo tanto, no, podía, no hay manera de poder ayudar a uno o a otro en las mediciones que se le va haciendo a cada paciente. Aquesta videofluoroscòpia és d'un pacient amb disfàgia orofaringe on podeu, on podeu veure com el contrast entra en el vestíbul laringi. Això és anormal, és patològic i se'n diu una penetració al vestíbul laringi. Això és la situació basal del pacient sense cap tractament. Aquest vídeo és aquesta biofluoroscòpia està obtinguda després d'haver tractat el pacient amb capsaicina. Com podeu veure, la penetració ha desaparegut i s'ha accelerat la resposta motor-orofaringe. Aquest és el principal efecte terapèutic d'aquest nou producte de la capsaicina. Participo en l'assaig clínic de la Marató del TV3. És un estudi en el que s'avaluen estratègies terapèutiques en la disfàgia orofaringe i en les que s'inclou l'administració de capsaicina en pacients amb disfàgia després de l'hepatitonictus. Jo participo en un estudi de, que s'anomena de l'agrupació mútua i aquest estudi el que, el que tracta és d'avaluar diferents tractaments terapèutics en pacients amb disfàgia de més de 70 anys, un dels quals és un tractament en capsaicina, que és un agonista dels receptors TRPV1 que millora la resposta deglutòria. Com heu pogut veure en aquest videoclip, l'objectiu de la nostra traslació ha estat la trobada d'un nou fàrmac que permet millorar la resposta motora orofaringe i per tant tractar els pacients ancians i neurològics amb disfàgia o Aquest ha estat el producte de la nostra recerca translacional. Ara confirmarem l'eficàcia d'aquest producte amb eh, estudis randomitzats, alguns dels quals ja hem fet i hem publicat, i amb nous assajos específics amb subgrup de pacients que ens permetin avaluar l'eficàcia d'aquest producte en cada subgrup d'aquests pacients amb disfàgia.